每餐不需要大鱼大肉，但是这个白菜梗做好了，真的比大鱼大肉还好吃。上海青只要梗子，叶子留着烧汤。锅了下入两毛钱五花肉，煸炒出油脂，加葱蒜小米椒，把它的香味炒出来。调味只需要一袋香味小炒酱，一袋有两小包，都是大厨按比例调制好的，一小包正好做一份。再加炒牛肉、炒腰片、炒各类家常小炒菜都非常的好吃。倒入白菜梗。 大火翻炒两分钟就可以出锅，好吃又下饭，快点去做吧！